Прием, прием. Всем привет на канал Нетали Османа. В основном я рассказываю про путешествия, моду и осознанность. Сегодня будет бьюти-влог. классно мне оставляете комментарии на тему разных бьюти-секретов. И сегодня я готова поделиться. Взяла тему моих любимых кремов для тела очень такая необычная история, потому что тело должно быть красивым. Раскрою несколько секретов, чем я обычно пользуюсь, что я люблю. И надеюсь, буду... Мне вот интересно, когда у меня выключилась камера? Почему она вообще, в принципе, выключается? Амароица, будапешский э, бренд, у меня очень много уходовой косметики для лица, очень ее люблю. А, здесь вот прям мой лайфхак мое любимое средство. Очень его люблю и очень берегу. У него много там частичек, золотиночек. И вы не представляете, когда вы выходите из душа и наносите его особенно весна, лето. М -м -м, ваши ноги, руки и тело просто невероятно, во-первых, пахнут, а во-вторых, выглядят просто космически это красиво, ухоженно и невероятно. Люблю э, крема и э, масла с добавлением микрочастичек. Очень так все, естественно, мерцает очень красиво. Из тяжелого люкса это э, Вальмонт крем. Очень его люблю для тела. Увлажняющий, баночка закончилась почти. Очень ее люблю немножко осталось. И в этом креме, в этом креме, я даже не сразу же поняла, в этом креме также есть небольшое мерцание. И когда его наносишь, очень естественно, без больших блесток, ваша кожа начинает мерцать просто невероятным образом. Помимо увлажнения, очень его люблю и тоже скоро пойду за новым. Из э, бюджетных вариантов есть много в этой линейке вариантов. На данный момент я пользуюсь модулирующим кремом, как раз после родов самое то, от Натуры Сиберики. Обожаю этот бренд, очень много всего классного. Здесь сейчас покажу варианты классных кремов, которых я тоже пробую, просто сюда не все притащила. Очень люблю эту косметику, очень доступная, очень действующая, очень натуральная и очень крутая. Обожаю. Всем советую. И на десертик я оставила крема, которым я тоже всегда пользуюсь. Это супер увлажнение, вот этот крем подтягивающий от растяжек, но вот мне сейчас он супер, но ну, может быть кому-то тоже после родов, кому-то тоже это пригодится. Вот этот вот крем, оба пользуюсь. Этот, по-моему, вообще практически не пахнет. Да, очень приятный легкий запах, э, и у этого тоже очень их люблю и тоже постоянно пользуюсь. Так что, ребятки, это мои топ кремов, которые я пользуюсь постоянно. Делитесь своими, подписывайтесь, ставьте уведомления, лайки. А, всем безмерно рада. Если понравился влог, а, давайте обратную связь. Люблю, целую. Это Лёсман. Готовимся к весне и лету. Да. Пока-пока.